bakukutte ewa luno omulenzi ono bwe kyatyuka abantu yakutte mu musango ne bamukuba ate nkyabaliko bamukube n'obujozi bwomanye omujozi yokuteesa nti omujozi akunama ebiri nti kali yengeegi museveni nebato museveni atuka tuhambo himuself naga nti nemuganda wange naye ayimirewo anopposit manye ayimirewo independent do you know what it affects museveni than kuteesa why will museveni have more authority to tell other people kaveemu <clears throat> by independent ng'omuteekako anindeeribo anindeeribo embalasimenti mm. nga walwanako mu nsiko wagula mmere wakolaki alugansi niven abavubuka bwe alugansi gye balina without society ejja kukwatako there is no rise and rise society ejja kukwatako nga beyakwata ku jjajjawo ne bamusala obulago accept what the judgment is and eh. proceed don't grab the file ekyabaddewo eh, mutaka gajule eh, ndikankubuulire mm. basiru abakola ebyo wanu okkirizamu eh. okkiriza nti n'amazaalibwa ga kabaka gajja kukolebwako mu kimpowooze lwaki covid 19 nokkiriza nti emisinde tegijja kubaayo akasajja kano ne munne waako webali babatulira enyondo baba baba mubina bagwamu nokkiriza mm. nti mubabbira nokulaba obubina bwabakazi bagenda kulaba bwenzi eh, ono omulangira ono ayogala ebyobwenzi enyo ago amazina agagokuddu kati agavaako ana abawala badduka bamulinaana bwe bate bebanyenye obubina <laughs> ago gakifule oyo kakati ebyo mm. ebyo byayimirira because of covid mm. churches were closed because of covid have reopened them after restrictions kakati gwogamba otya ah, nti lwetutegeka omukolo gwokutekako omutaka kyetukubuuza kiri kimu bwekiba nga abataka bamaanyi nnyo mu buganda tubuulireyo recent times katikiri ya kasinga na abataka emirundi emeka nzengo zensu bita wano kubuzi ya uganda tubuli leyo nzengo zensu bita saba sajja kabaka ya kasinga na abataka emirundi emeka if it is so important that ye mutaka to be installed is important chirinda why are you telling us mm. that the mutaka who was installed belongs to the buffalo kiran e agundi muava e, e, um, e, uh, you are thinking tebategera ndi abalati bategera ulimusiru mwari kozeko mwaligambye nti guno omukolo abataka abaagala okuwummula what can you give us a copy of that letter that this mutaka who wanted to retire wrote to the kabaka and approved nagamba bobi wine nagamba bobi wine namubuuza bobi wine lwaki mwawasizza anti kakati munange batubuziza batukola emirimu nemugaa nti nebakunaabakwalula balongo tojja kwogera nebonoyitawa tojja kwogera kakati tumuyamba lenguli mumwambadde kadaali wawulyako wawulyako abagenda munsiko nti bawasa bali munsiko hmm. nali mugamba muganda we eyawasa eh. nemugamba kati olutalo olwonoonye gwe omuziza Ah, ah, kabere yetise kinywa kyenku yetise kinywa kyenku bwolaba akikubye ku ttaka kitegeeza atuuseeka awumuziza yetise kinywa kyenku akisimba ku kitoko oba ku muti kitegeeza agenda tanawumuza mm. is a struggle mm. kakati bano ba, bano nga bwogambye nti profesa yagambye nti kutesa ina amanya ina dpa ina people power ina ki tujja kole ajja kole emikolo kulwana nonu kati ebyo byonna kyova obiraba eh, byonna ejja biraba mukatiba kekamu bwebakola eh, mengo nkugambye always mengo is used and it pays the, the bill in 1960 as I was explaining mm. the battle in UPC was between Grace Yibingira and mm -hmm. Obote over control of the party but Mengo was sacked in the 21 Kabaka Yeka MPs who lost and joined the UPC Obote Chiavaba Kuba Bata Kula Mkaka Mwena Basalila eh. hey. ah, Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga Mwanga era nagendayo gwe babba obululu oyo ye muganda kabisa muganda kabisa oyo oyo muganda kabisa kiringa takyakijjukira nti semwogere muwanga abantu beyatta sokolo yakwata omubaka wa dp sebugwawo namusalako omutwe sajenti aba dp nebalimu omununula enkya nokwata nodduka semwogere nogende wa paulo muwanga da semuganda era semogere yabadde akomyewo mbu kabaka amuwadde ekirabo ayise bannaddiini naki era yagenda okubayamba bagjemu omukulembeze omu intelligensi ya museveni ebimanyi simubiri zayo obusajja bukulu bweka ono omusajja muleke olubiri muleke omukazi bamube muleke omusajja be omukazi wamufulumye fe batujoga dda batujoga dda kakati nyo kaba kaba baba fulmi kaba baba fulmi fetu ina kuda fetu fetu da bwe bwe hamonge ha muno mkube mbola ha muganda ago jamuta omukazi aliye waka omukazi ono aliewaka niwakuba mujjawe muganda wange mukuba empola muganda wange muganda wange tumutta nayenge nasekapa bongere bongere obugere bwa bongere bongere fe tulina okuba mu ngalo nti omulenzi oyo ajonyezeza nnyo abantu omuyenzi atujoze omulenzi ajoze aba phd nakola spos ezize abantu abasajja abakulu abasoma phd ne babeerawo muminisitry abali mu minisitry bankubira amasi byogera bonna bonna yabagobamu abaliramu tenda bonna abo bonna obusungu obubalibalinanga obusungu obuliwo eh, fetugamba president abasajja bano tebakujooga bekola ekintu kimu leka kuggalira muntu anda house arest mujeko baserikale muzeyo abajeko abaserikale olaba abamwepenkako abatafuluma munju nga bavamamu poti ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, nedda mayumba balinamu toilet tamale ngemutoilet atyamu wansi wakitanda kakati <laughs> nkubuli nti ebyemmengo is a strategy to expand nti museveni yakubye babakube anti nkubulya babakube nnyo kubanga nkubuuza hmm. nti ono ayambala amakanzu n'agenda egendi e, e, e, emmengo hmm. ojjukira ntebesigira yatwalayo eh, najolo naki nga strategy emuliikamugamba nti bakube hmm. Hmm. ojjukira abataka be bakubira mu kampala tiyagaasi ku lwomukaaga mbu batwala batwala kiwandiko wa sekandi disaidnationalismbakubeomutaka hmm. bamukube bakube nyo omutaka tekanzitaduka babakube bakube nyo ejjogo libagwemu widugo and convage at bulange tukonde an incident that happened far away did the, did the soldiers raid Bulangi, ba, a, a session, a Ruchiko session. But which one do you call? Banabira, Sigirina, B. We should think about B. Banabira, and Bafunia Wound. Nabira, you were ferrier. Which one you want to assume you work again to Dim Mango. Catalan to Limuganda, Limuganda, Lingo, but the way it away in Balala. They are ferriers. To begin, they are going to be a Yini. Above a Yini, Banabira, Bakutegeza, the very much of Injachino. bali mu kibinja kino eh, bebali mu kibinja kino museveni kyalwana nakyo nabira mu muwe zero yajja wano nga yenabira sempala sempala amuleete nga anoonya akalulu twagala nabira sempala twagala bafumbo kati twagala nabira sempala sempala yalagawa eh, nido nabira sempala yalagawa lekakwekabakasa genda ah, mengu wakekalakasayo emirundi emeka aleta ah, ah, certificate yobwakabaka bwa buganda nabira nga wamufunziza kati those are the people abali mu kibinja kyabafere museveni kyakuba naye museveni katonda yamuwa omukisa hmm. bonna tubategedde hmm. antiwulira hmm. bagala kutegeera ani yakuba tisaati ezo zemwambala kati bwe ziba e china nga bafunye yazi odalinga kwe kujewa mwe bazijewa ze kompe ya lingi ulira nation chikulema you are failed they want samples bale medwa hey tuwe chitegede abanu mbatika ina bia kwa mbala you are stupid mbo batu terengo yezafu no they are taking samples abanu upu baga hey nupu bachi ingira mu so they are mchikono chaba nubamafia yes nopuchikono chabo yes neze abaganda ambasasira nnyo mm. nti omuganda nga simwogerere ku myaka gye bakyamuyitayo bamuwe sente omutaka bakyamuyitayo bamuwe sente this explains why kuteesa ali agala okutuula ku seeke e, e ngaakiikirira buganda ayina bajjeyo nadduli kubanga abaganda basente money kakati ate menge yine ekizibu menge ebuliddwa webula kaimeringira museveni agiwe sente bakayira kirozeroisi nakibawa ate pulubokisi nebagitunda ekatwe mbwebuze teriiyo bagundu kati mayiga mayiga ali awo abafere bonna bali mengo kabaka abuze baliruda bakati banoonya museveni kyabawerako sente bulakameiru ti aa fe bwaba tetuwadde sente tuwagira kuteesa oba tutuwadde sente fe tulina okwogerera ku baana kati banabiira banoonya mbu museveni abayite museveni bwabayita kati naffe tetujja mukolera atuleke tubabe bukubi benabira duke nabira duke baddemu okujooga abantu wano nga bwabadde abajooga bamukoleko n'ebyensonyibamutigee ti gadduke nkugambye awameya tajja kubukufunira mmengu ekyo eh, kikutegeeza nti nabiira n'abaamuleeta okwesimbawo ye gurupu enu erowooza tuintimidate mu seven through demonstrations mwe mutusinga obungi ah, ah, abawutoda tubabuulire hmm. ani yababba sente zaabwe abawutoda ani abadde atulugunya aba bodaboda ani atulugunya ani abadde ali mu nnyama ani abadde atawaanya amata ani abadde ateekawo kalantini ez'ebikwangala abatulekere tubakube bukubi musubiri abandekere omuntu omu tuinsitingeoabiraaaakubakaluwaneti mbakube musabiri bwanyize bano bamafiya hmm. nabanyiga kaka tutandise okulaba ebikono byabwe gyebali yozimengo tuintimidate museven mubyo mwali mwagala neferetriyona kati nayoga takula omutwe anoonye ekyokubulako ah, eyingirako mu seven kikyabuze kati ayagala kugamba eh. Eh, buganda hmm. eh, era kuteesa ajja kukyala buganda tesosola kati bayise mubataka ba buganda mukube mukube mukube omutaka eyeteka mebyo ah, mukube mukube yetonde teyetonde epolisi byayo mukube nze ni musajja muganda mukube batukozesa nnyo batujoga abataka abo omutaka nga tonatuka nabuuza omusajja mukulu wekika hmm. sinaye bano bajumba baani nti njagala kukwabya olumbe lwa kitaffe njagala embuzi ennamu n'enfumbe mumpe mumotoka mubazukulu gwe mbaana bobooza ta temuli yali akuwulidde motoka yebibyoyogerabujja eh, nemotoka sebo bawa emotoka ababakulu bebika emuleeta netiimu ye eh. embuzi enfumbe nembuzi ennamu gwe wajjanjabuka ku muzukulu wono omujanja bako waleta kasipolo tebafulumya bufulumya mu mizingi aa wale kiki ekikusabye embuzi enamu nga nerinnya lya muzukulu wo tolimanyi tuli olabikako wano nkuyisemu nsisira gwe nkunyigirize paka ensisira njikuyiseemu baziyawo bujja kiki ekikubonyabonyesa abantu mbweyagala embuzi enfumbe nenamu oze nakiggwe wamulumbe lwa muzukulu woleseemuki netunakiriza abasajja abo okutujooga abo abaavu nti bayise ono bamuyita bamuwasente bayita mubuganda abaganda tukwate ekibooko gwe beyambisa tumutwale ffeffe nyini mukulu wa kika nebimuyisa mu nsiisira <laughs> babonyabonya abantu olomba endoganye emmere mulye ah, omulwadde wamujjanjabako gwe wajjanjabako <laughs> omulwadde omanye erinnya lye wamulambulako omutwaliro gwe mbalabiringa ofulumye mutwala mugonde bakubirira bukubiri <laughs> nembaga sagala kuwulira nina sente naye sagala kuwulira nsaba sente wano nayita batamivu bange abekalagala nezibawa ne bazinywa siyinza kuba mukulu wakika omukulu wekika alina okujja nembuzi mu lumbe lwa muzukulu we omukulu wekika alina okulambula ku mulwadde omukulu wekika alina okuba nga naye yazaala abaana abayina emotoka nesikulumye bantu <laughs> eh. ah, eh, ah. anti nkugambyetati ah, batya abanoonya ate abatya yali baddewo waliwo abakola enjuki nasigalawo ewaffe waliyo omusajja nga muyita matalotalo ngaabakola enjuki emisana hmm. kozi tamanyi nti enjuki ziwomerwa nnyo walaki yaziwakulanga aterete agende kalakalanya owala ki kakati omukazi yajja akaaba omwana ngaafa emimwe gyonna gimyuse bwegiti matalotala aggulawo omuzinga bwati enjuki zamuyiikira kuba zinoonya kawowo kawalaki matalotalo yakyala ekibinja kyenjuki batamiivu banne tebamanyi nti ali ku kizibu babalowooza mbw azireese kubagoba omwenge agunywe kozi enjuki neziwamba ekirabo zo zinoonya kawoo kaki kawalayali tamanyi naye matalotalo kyeyakola yagwa bwati enjuki bwezawera esaawa ngaemu kumi nabbiri awo nezimuvaako neziddayo kumuzinga ati zamutta <laughs> yayina eddagala lyazo yayina eddagala lyazo naye akawoowo kawalagi enjuki zatamiira omanyi yawakulanga afuuwa mwasa enjuki ewoomera owalagi kakati bano ate ah, museveni alumba atya ekitebe kyammwe ate nimuga nti aba atya nedda abantu museveni banyiga amuteringiyo the mafias are going to have a negative impact uh, on, on, on Uganda's position. Go what hmm. again? Kasiano wa DJ Edu kakubobi wa ini. Nagana AMT. Abasaja bakuru jebali. Wali wangambe yonye. Kasi tola ba nge nyumba. Hmm. Nge mese tizichi alimu muli muumu sota. Bwola mendo kea zidu se kumuti. Zidezi zimbe walala. Muyingide muumu sota. Ewa bubi wa ini riyo muumu sota. yensonga lwaki abasajja abakulu bonna baddukayo kubanga bonna abantu abomunemmeri emmeeri bweba ebbira mulabira ku mmese ezijja waggulu amazzi ngagaziyes emmese ku mmeeri ziba wansi kasi samulaba emmeeri esinkinga mmeeri mulabira ku mmese emmese eri kati ebituli yingira ekitandisa okukolaki okuyingiza amazzi ekibiina kya bobi wine is the first victim of the battle between the, the, the battle that is ringing in the palace. Bobi Wine, Echimulator of Zibobambi, Gojoko Vera Potica Amateur, Yamanira Saint, Bobi Wine, Familia Via Saint, Echokovid to transform himself into a party, yet a chitagera, Tibala Mwakurava Mafia. Mm. Mm. yazi chivi na chivi people power chivi jesterinze kwa yebala muwaba mafia bala msuwa mseven chuvola banti kusasira mwarrangement ya mseven ya kalutarimu wamulabi yeko mm, mm, mama fina mwali ee eh, ne wamulabi yeko kusasira yali weri nababuli ate bakiyingiramu tebakimanyi nabagamba ti enkoko ngaenkoko limiranga eŋŋanya okwebaka lwaki mwemba tuma ogitta mugikunyulako byoya tosweteitodiyo hmm. nti bakusasira byoya enkoko bagireseeyo bagibireko bwainiwezideya mayinja yali akalwa akamaze ero zonna kazoitiza abaganda why you like a man you are directed ewanga aniagikuba eh? hmm. you are who I'm, I'm the head of Honorable Wound. I think it is a longer number. I am Mr. Mirundi, yes. But he wants to talk to you, longer number. But Mr. Mirundi, you get an abomba man. But it was a guy who won a night, he uncle with the same smoke on night. Young ones hang in Buya, Nemuga, and Buya Tabakwa, and Raya, your barracks. It's a weekend. The weekend is on this Musa weekend is Bazarav. I have no time. Barracks, Bakwa, and Nemuga to quarter them. Ah, ah, simu ya eh, simu ya omukazi eya weekend eba ya love to you ee ge gemateka gama simu aga ah, wandiki wao yes kakati nja kuba abantu one omukazi yaze na ngamba ndi balo ya manzi ya milioni ya tano kati nze wangu alese mekanisina ebaluwa zemu la kwezi kwa la musabu oyezo gama ntia sente zonaze na linina nasa sudemu lago wejeja nkolera bwerere mm. eh i can help you if you never went to the lawyers uh, tayinza kumala kuli baalo ya kuba sente oje wango maliro obudde leka kuleta bwavu wange buwunya nembwa zange zijja kulwala obwavu n'abaana bange bakwatibwa obwavu and when you listen psychologically you listen to bad stories every day you can even omutima gwokukutuka mm. why do you remember me after the lawyers have taken the money from you temujja bwoba wakikwasaako looya looya nakubba nolowooza nti ewange e, bwogenda musabo kitegeere esabo tewali lifaalo sabo esabo terina sabo ddene ye kiriniki ye lifaalo hospital esabo terina ambulensi tebakugambangako nti baita ambulensi musabo gipakingaawo bwe babyemalirao if you decided to take the legal as, uh, uh, route maria kona yo maria kona leka kunko vizwa simu kuba kujoga mm. kakati zengkubuli na nti bobby wine is caught up bobby, wa, bobby wine cha ino kolo chimanyi nenda mza msefe ni mwamanyi mwosonyi bobby wine ya timu ya haba sajja haba kulu mkabani hii haba funa agandewa president ya mugambe ntibayi ingira mchimina changenga sibamanyi anti abantu abakulu eh. bonye balina beba lubongo ya beba nasanze ekifaananyi kyambidde hmm. eyo nga ŋŋenda kukijja edadde mperekedde omuntu abani waserwanga lwange okwewandiisa is an independent nensanga ekifaananyi abavubuka nga mbuuza ekkubo ne baŋŋamba negwe ngaofaanana mirundi nebaga nti amuganda ah, wange muto oli eh, tumulaba nti oli musajja makyali munene nnyo oli muto wange hmm. kale mu mutulabirako nasanga owa boda nampa emitwalo etaano kutwogerera naye nababozira mbidde yakuba ekifaananyi ngaali mu sooti bwati ali wano ngeri obuyaye bwe buli nababuuza nti ekyo ekifaananyi kyani ekyambidde mbu muyaye yava kampala <laughs> ekifaani kyambidde kyasuuti ngaali mu sututi banange bannange obuto obuto n'obuyaye kombainitinakikozatya ekifaananyi posita yambidde yeri mu uganda yokka nga bwe twakolanga bino ebyekyana ekito nga tupozingira mu situdiyo okuula okumukulya eno okumukulya <laughs> bidde ye posita ye nababuza tule kino ekitafaanana na bino nti e kyaki nti kyamuyaye mbu yafa kampala nembabuuza ate ekyo ekya bobi wine kinene bweki tebakinywesa soda bakikolaki bakinywesa soda <laughs> naye kirimu mumanyi nti ebifaananyi ebyo birimu obubbi buli ayitawo bamusaba sente bakigulire soda kimunywa kitya aa ah, kinywa kitya soda kinywa kitya mubiyita bino ebifaananyi byabayindi bia bibawa amata <laughs> <laughs> so the, the mm. only way because Bobby Wine tajanga kwanza I talked to Bobby Wine several times ngali mu bintu ebyo I looked at Bobby Wine as a confused young man gwe baali bateeka mu kintu kyatayaga I, I saw him as a confused man he came to me three times nendaba nga yayina abaagala omukozesa naye nga kyagenda mwakikola ki akitya kakati e criminal ganga bwogiyingiramu etuuka eh, ekiseera ekyo vulaba chairman agamba ti mukazi wange andibobite tukyabuuzaganya anti bajja ne bamuyingiramu tu blackmail mu seven tolyaba bagamba ti when you touch me tukita simalingi abantu kasa bategeera nti amaanyi tolina kyobola amawulire gaabwe gabalaga nti baamaanyi amawulire tegayinza kuwandika kuona mulenzi mm. tikati naye eh, atuma butumi ali mukiyumba nga nkoko ah, ah, kana kasajja ka new vision no kano kakulut tebasobola biwandiika tebasobola kiyinja kutumira gaekyo mm, omukukunavu mwagala omukukunavu njagala okusoma katabo ako tukasanga wa kustudio kyaliko ndo ebugwa mu 2014 mbulete ne babugula 2014 tamalire longa akusenseko ah, nebuza lwaki abantu bangi nyo bavuddeyo okulwanyisa obuwanguzi bwa ham ah, nalabye n'abatali ba party mu main suit nga bagala kweta ba mwapi nje senta msewanda giyaga anti senti mm, eri eri banka bagala kujibba gwako abafere the laws are not in numbers siminzani ekigambo kimu you made a mistake of mm. putting a professor okubazanyira ebyobusiro anti babbi bonna babadde bayimirire ku sente zakati abafere era mbabuuli ekiri bwekitiretimiteriyo nti gwe ekiwemula gavana wa banka yamwe alisiteput hmm. how do you run an economy that depends on money lending nti a e, e government reduces its self to money lenders mm. has kahamu created it no mm. banka za wano zonna ezamaanyi wano zaddukawo olwababbi hmm. bajoka mm. buli muntu kakati abasajja bali eri bunayira gye bajja okutuwola sente mm. kati ekonomi efa agabbikano agawano aga hmm. gakitegedde mm. kubanga ani asinza kampuni ewola abantu mu uganda ali mu mm. finance mm. nala abasajja bampita je burundi ne bangamba twajja mu uganda tuinvestinge mu sente ne batulemesa aba finance kakati jangu e burundi batuwadde obeerene ku mukolo mm. waliwo aba buli muntu yenna aleeta sente mu uganda nayita mu finance tebamutuliza kubanga bagalawo sente zabwe zambuli we can counter you anti nze kiri bwekiti nobody can switch off my programs mm. i don't fear to go to court mm. nobody can control me okay. i'm one hmm. nze mm. wanumanyizi ami hmm. njaba kubaba kasijja obumba ewange tewali akuba simu yange kumbulya byakwogera Um, Rwabwoga, at his home, without subjecting him to specials, <laughs> um, is a repeat, a disservice um, if, if you blame for um, uh, working from state as opposed to the Kaguta family. Uh, eh, wrong. O, o, ah, ah, o, o, let, let me tell you. Singa wa mkua sabatika. The Kaguta family, mm. nene, ne some of the kaguta family members baalowooza nti bajja kujjako museveni basike mm. nawandika akatabo kange nti e, e, museveni ze wundi wil be blood mm. ah, e, e, e, bweba museveni bwamukutteko abaana tebaze mu ssomero mm. kitisize miliyoni ebiri ze yali aleese mm. tanis and tanis of ugundi sanitizers mm. tissues ebipande bye yali akubye nti buli mwana bamugeme bamukebere ku mitwalo ana mukukubire ngaayogera mu miti mm-hmm. mukukubire mm -hmm. mukukubira dduke mm. uh, uh, tamale munebalize nyonyi eddala uh, nze owerinnya li oba mututa mututte ah. namwe bali batta ata munne gwe batta namwe bali batta mulabookera n'obuntu bwammwe ah, mututte mulabe lino eggwanga lyaffe Uh, okura himu akwebaziza ono mkwano gwe joseph rugambo gena gambi yakutumidde agai nti yakwebaziza ye buli wobeera aba akulondola era bakino ekiseera kyakwogerera ku kizigo uh, ekizigo katukyogerereko oba mututta mututte banga lyafetumidde kutufa tewali tebajja kutufa tebajja kutufa tumutekankanya nsi Uh, webali nyobali dala mkazi mkazi wa mkazi wa mfundu uh, narezera mm-hmm. bas era anyonyo ntabana uine shedume yente mm-hmm. waka mm. Mm-hmm. inyamerimu diro ine mikalo mm. norumba na katalo bemu kene okay. mwalekana mwe omujozi buwa iti deno umuru gube ne guridi guridi yaba iti zidi patrick mbala tumi mutute mulabi yogere vika mimi semetu amali tudukawa nukwango mbili tukenze ko patrick mbala tumi de na ya kwebaza program tuwa gara mm. walo na kuno lwarero eranga tuwebaza na MNS MNC ya e, sawa za febi jetu ita yonna jetu ita deception omwamagezi kyakalwa ketegekedde ate kyenkubuulira bobi wine kati ekizibu kyeze ntangodi nze mbita tebayinza omutaate batya kubanga famiry ya bobi wine yesinga omwagala n'abaana beisitiri yanga anempotepot goes back to the wero olumba olutta omukazi olubuta okutta omukazi omwana avaamu yes mm. kubanga bobi wine ekintu kyayingiramu abalabe singa omusango gunasalibwanga nga biri byali bifo ebibinanti eh, tebalina okukola kiri kimu mm. balina okuba ekirayire wakibalama tiba bonna bewandisiza mu kibiina kyange bajja kuba bawulize kakati awo sigona kojo nga yakwata briefcase yakibalama <laughs> nambozi nga yafumba kyayi wakibalama nambuzo njekufumba eh, nkugambye nabagamba nabagamba nabagamba nabagamba nti ekyo ekibinja kyabanambuzo neseggona ekyava ewa mawule kigenda mu people power bobi wine yakkiriza ente yakalusu neyingira mu ggana lye baliko abalagira eh, ekyo ekibinja kyanambuzo ekyo kasola banambuzo nga yewuuba mambozo yasoko kuba mau kubanga mau aganyo mwujo gogo kubiri olina wakantu mwemugiri nunga ni uola gira nti a man like me have a master's degree I'm a son of Yohana and Mwere Mirundi mm. a hmm. very arrogant I come from a family of intelligent people nti there is somebody who can tell me nti move here to here mm. bono ndaka ni mutoi jendaka nabaga nti nsogende mu presence office kitegeeza nti omukazi yenna omugezi alwanira ku matirima room hmm. kasaba kujiba kufulumya ekisenge nosula mu ddiiro oli mugenyi bwofuluma nebakutusulira mu fumbiro kakati awo ofuusa hausigaalo kakati ate bayinza n'okutwala mu toyi kati awo oli mupami nedda tinda kufuuka mupami sinja kufuka au sigaro sinja kufuka mgeni tukubaga nile wano nagano genda yo nagano genda yo umulenzo ya alabia kubasajja I come from a very good family I come from an arrogant family I come from a family of intelligent people I come I don't come from a poor family eri joge wangi tiduka na wengi banyondo kumu tayimba ni kwa songudu katite charise akate charise mama wakutumide nakano aji katinambuzi nambuzi nesha gona nemuwanga abasajja bamuwanga number simuninyi eh. abasajja abagezi bamuwanga hmm. kakati bagenda kukiikira ku kibaluwa waliwo ttiimu ekiikira ku kibaluwa <laughs> kati bagenda kukiikira ku kibaluwa nedda nze nze sisonyiwa ezo sente 5 bilioni zebatwala okungoba empologoma ejja zekimu waligambye nalwesyo nazireta mu mirembe empologoma ejja zekimu mulabeko era sikyetegeeza Wednesday ja musira bulungi bwe tubadde mukukula butambale